Last player standing. 通 One 路 heaven. One heaven. 右边上面跳下去了，跳下去了。 Spike planted. 要不要骗他们 AFK？ <laughs> 看 <laughs> 你这个智我这个帮你点一起啊，三个字智障，看你不点的，now.